Oh mein Gott. Nice. Also Mining World bringt schon was. Moin Moin willkommen zu einer neuen Folge Skybones. Heute öffnen wir mal die Weeklies. Erstmal Legend da würde ich schon gerne so einen, einen Immortal Booster. Ich glaube, ich skip mal. Immortal Booster ist sehr gut. Weekly. Mal sehen, was wir hier rauskriegen. Ich glaube, hier gibt es gar nicht so gute Sachen. Ich sagen, ich skip einfach mal. Bisschen Cash. Cash in, in the Tash. Ich habe noch nie diese PvE Mining World gemacht, aber mal schauen, wie die so ist. Mal schauen, mal schauen. Okay, ich habe ewig nicht mehr diese Mining World gespielt. Also erstmal Eisen finden, war das nicht so? gar kein Eisen. Skillpunkt 2. Skills. Oh ja, mein Gold. Ist doch Gold gewesen, oder? War ah, der. Den hat mir schon weggenommen. Zack. Wunder hier. Dann gehe ich halt da hinten. Hier ist auch gut. mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich habe das noch nie gespielt, Leute, ne? Ich glaube, das ist richtig krank. Dieses PvE. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, warum kommt der hier rein? Ist der So, dann hole ich mir erstmal Rüstung. No Shift Easter. Weil irgendwie backen die Blöcke zurück. Ich weiß nicht, ob hier schon Leute draufgegangen sind. Das sieht man nicht. Okay. Frage ist, ob hier auch noch richtige Mobs kommen oder ob das jetzt so easy bleibt. Ähm, Effizienz ist neues, komm. Oh mein Gott. Nice. Also Mining World bringt schon was. 500.000 und 571 XP. Nice. Oh, jetzt machen wir noch ein paar Challenges. Eine Melonenfarm, okay. Shop. So, ah, fertig. Nächste Challenge Pumpkin Farm, okay. Challenge. So, fertig. Was habe ich jetzt für eine Challenge? Mhm. So, nächste Challenge. Oh, schade. Ist Shop. So, jetzt müssen wir kurz warten. Bis gleich. So, ich würde sagen, die Challenge haben wir auch fertig. Gehen wir mal hier rein. Challenge. Oh, zu Level 10. Oh, die ist perfekt. Die ist perfekt. Ja, ich glaube, haben wir auch schon gleich geschafft. Ja, haben wir gleich. Auf der Insel werden wir es dann schaffen. So. Und fertig. Würde ich sagen, das war's denn jetzt auch erstmal mit dem Video. Im nächsten Video werde ich dann meine Bossrüstung umrüsten zu einer Clownrüstung. Und ja. Tschüss.